हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज की ये वीडियो टैली प्राइम की है और टैली प्राइम में देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे कंपनियों में माइग्रेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है यहाँ पर भी देखिए माइग्रेशन रिक्वायर्ड यहाँ पर देखिए माइग्रेशन रिक्वायर्ड तो ऐसे कई कंपनियों में माइग्रेशन दिखा रहा है यानी पुराने वर्जन में इसे हमने बनाया था अब नए वर्जन में जबकि हम आ चुके हैं तो इसका माइग्रेशन हमें करना होगा तो ये माइग्रेशन कैसे संभव होगा तो माइग्रेशन करने के लिए आपको बहुत नहीं करना आपको जिस कंपनी का माइग्रेशन करना है जैसे मान लीजिए ये जो कंपनी है one two three at the rate इसी का माइग्रेशन हम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको जाना है उस कंपनी पे चले जाइए और वहां पर जाकर के एंटर प्रेस कर दीजिए अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कह रहा है backup backup company data before migration migration के पहले बैकअप ले लेना बहुत जरूरी है आप बैकअप ले लीजिए लेकिन इन केस आप नहीं भी चाहते हैं बैकअप लेना तो यहां पर जाकर के नो प्रेस कर सकते हैं ठीक है लेकिन फिलहाल हमको बैकअप लेना है और सी ड्राइव में ही लेना है अगर आपको ड्राइव चेंज करना है तो आप यहाँ से जा के और यहाँ से ड्राइव भी चेंज कर सकते हैं यहाँ पे डेटा बैकअप यस है और यहाँ से एंटर करके नीचे आइएगा यहाँ पर जैसे ही एंटर करिएगा सी ड्राइव पे जाके तो यहाँ पर आपको दिखाएगा कि आपको कौन से इस पे जाना है ठीक है कौन से ड्राइव में करना है तो यहाँ पे selected from select from drive दिया हुआ है तो यहाँ देखिए C drive E drive G drive तो जिस भी ड्राइव में आपको जाना हो जैसे मान लीजिए मैं अगर जी ड्राइव में जाना चाहता हूँ तो ये जी पे क्लिक कर दिया है मैंने और जी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर है तो किसी भी फोल्डर में जैसे पाइथन वीडियो दिया गया है तो इसी फोल्डर में जाना है हमें और एंटर प्रेस करना है और एंटर प्रेस करके कंट्रोल ए कर देना है जैसे ही कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पूछेगा माइग्रेशन तो आर प्रेस कर दीजिए ये माइग्रेट हो जाएगी company one two three at the rate जो कंपनी थी वो हो गई माइग्रेट अब इसको आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें हैं तो दो बार डी प्रेस करके दिखाता हूं इसमें बने हुए हैं तो आसानी के साथ कंपनी को माइग्रेट कर सकते हैं कभी कभी ऐसी दिक्कत आपके साथ आ सकती है कि माइग्रेट करते वक्त डेटा लॉस हो जाए या पूरा का पूरा डेटा ही डिलीट हो जाए तो ऐसे में आपको बैकअप रख लेना बहुत जरूरी होता है बैकअप जरूर रख लीजिएगा ठीक है उम्मीद करता हूँ बात आपके समझ में आ गई होगी अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए thank you for watching this video